ate wenyo chobola zoposition yo musobola kujogererako bajizikiza nga tadoba lumbu ya wamulabyeko bwali gulu eh aja <laughs> omanye gundi ayine bwe yavayo mm ayine bwe yavase bwe soka wamba bazina wasa ne eh? ye soka wamba bazina ko lembaka mm nali kagende wasale mm -hmm. yava yava wasale echa damu chikati ala dishi Mm. kakati mulinde lumbuye eh. lishafu eh. ogenda okulaba abadduka ebyo tosobola binkwatiramu hmm? eh. tosobola kunkwatira mu bintu byammu ebyotoŋamba ndi nga bamwadde ba minisita ambasada lumbuye ah. ekibuuzo kyaffe ate gyobolaoposisonyemusobola kujogererako bagizikiriza nga tadooba lumbuye wamulabyeko bwaliggulu Eh, <laughs> omanye gundi ayine bweyavaayo mm. ayine bweyava se bweyasooka wambabazi nawasa eyasooka wambabazi nakola embaga mm. nalioka agenda ewasale mhm. yava wasale ekyaddamu kikati aladisi mm. kakati mulinde lumbuye eh. lisafu eh. ogenda okulaba abadduka ebyo tosobola binkwatiramu tosola kunkwatya mu bintu byammwe ebyo ngaba ndi ngaba mwadde ba minister eh, eh, eh, ambassador lumbuye ah. ekibuuzo kyaffe hmm. aira nawe togamba wajirengerayo ko 8 years nyenda hmm. kuweza myaka munana mu september do you know that i've never seen these people physically i avoid where there i don't attend government functions i never enter that office kaka tunasinga nawe we cannot meet, we can only meet in a mass grave, a prison cell, a flight which I cannot forgo, forgo. <laughs> Naye bo bo musangango yaku yakweja bo jivanako. Yes. Enyonyi. Yes. Nova my character. Tinje kukwata nkuga jambule. You killed my political kali yangu ebazaji. Kakati oyo mbasi bamanyi. But for me katonda yampo obwongo. Tinzu kukesa wa muenda. nebaka esaawa bbiri oba ssatu kyobaolaba nvumanya ekiro anit eh. call is a disparity call yogera naba kitamidde kiri mu mwenge gwe nyita okuwereza virus mukutu <laughs> eh, nazo ziwereza why do you ring me at night anit call is a disparity call hmm. nina omuntu wange abewabwe balina omuzi ogwokubesawo era mubuulya nti abo bewamwe owalampa ku lusozi owalampa kuki essimu zirina emitendera gyazo nti morning ku phone call am reminding you we have where to go we are waiting for you uh, afternoon ku simu ya friday ezo zamapenzi nkulinze nga sikulaba tiwa mulugi nayegwe nonkubiraonkubira <laughs> ku weekend ombwire babatulta ekibanja kyo njagala ombulirewo nkola mu gavumenti mbulireewo ofisembulire ofisi ekola ku lwomukaaga iwe <laughs> stupid ijust abuse you eh. bwakasajja kafuma abantu kolo zina gundi zaazo kyenaitifolo e kitegeeza waliwo afudde waliwo eyetaaga obuyambi oba oyina emmotoka waliwo eyetaaga ki nesikunkubira simu nga muli mundongozamu alina ekikuba nekigamba kati waliwo ekikuba tekijijjako tekikuba tekijijjako tena meeting emengo ana naye tekulinze tetukulaba virus ba mukutu ayiwa <laughs> stupid sina time sina time amwonezi busy kati nze nzira okuka esaawa kumi tukiyita meditation mm. nengenda mu laibulale yange nenkola meditation nenkubulya nti gwe kubanga what you don't know ugandans don't solve problems what is causing trouble in the police we have two factions in the police force commanded by two different people that's why ochola is a survivor ochola yasigaza police is the original police kakati bano nibateka abamaje batumya departments mu police nga zirimu sente nyingi nibajja nibaziwamba kyobala gundi saidi teyogerwako but is the legal recognized constitutional investigative gundi damulya talina wayingirira damulya tasobola kuwuliriza musango nekugenda mu kooti kubanga nabaga nti unless you amend the law and they say any security organization that has been assigned by the president to do a law that is traditionally done by the police kyabirekogonize asdoing policy work kati mm. damulira ayingirira muwo military intelligence ayingirira muwo eketta amaje ate mm. kati the whole thing was driven by money thats why katumba wamala did not get problems why he was an army officer commanding the police kuba president yagamba nti mujereka abapolice abo mm. let them have the same training mm. era ababeeranga ku mobile kugundi kupiika abasinga bakubiba amasasi hmm. kubanga one time ababbi baali bangi ngaate bamaje naga no let us bring the police commanded where security kakati nga amaje go hmm. tolinawo ogawabira mpulira kakati their solution bwe babanga ono agenze baleeta omulala decide you cannot have two factions in the police force each is ruled governed by different rules mm -hmm. what how would you handle a policeman a, a soldier a local defense man who is don't who is dressed in a police uniform has he become a, uniform, a policeman when you say woman in trousers then the zip yes eyomusajja yanjawo <laughs> enaku zino zabakyabyawula omuntu agula jini notegera nti onalimu yakikazi mm. kuba otunulira kuki kuzipu zipu yempale eyomukazi empanvu mm. ne zipu yomusajja zitunula walala mm. bula zibakola obucapati obusumbuusa wavuddewo oyambadde bulungi nogenda modrob lwaki obikkawo ensawo oba amawulire akekola akasumbuusa kubanga siyo abakazi yes ekakola e kasumbuusa natambula ate nga abiseewo ensawo n'amawulire empale gyoyambadde si yabakazi ekyova ekukola akasumbuusakuba tebabimanyi kakati if we want to collect this problem eh, let us see one thing nti those the soldiers who join the police must be governed by police rules naye tokola katugu mm. no this not a hybrid cannot work in security if for instance mudeko katumba wamala let the police be commanded by a, a soldier and you harmonize the rules the army has a, poli a, co a court martial the police has a disciplinary committee just kakati mukitegeere nti abangereza balina okuba n'amateeka akabwe akafuga amaje kati abamerika bo bwakugamba no american soldier shall be left behind kyovalaba nti abatalibani bakwata omusajja owamaje ka amerika ya defecting obama naga nti constitution egambaki tumuvunane kawadaisi nti aa ah, ah. hmm. constitution yamujjayo as a hero na american citizens are being subjected to foreign hero kati how do these nato forces harmonize the different rules of their countries nti a commander, a country that has contributed the largest contingent, mm. produces the commander. Yes, the commander of NATO forces must be an American general. The mm. standard weapon of NATO must be an American weapon. That mm. harmonizes the police. If, the, if a soldier goes to the police, about here. Court martial, you move on, or you move on to the discipline committee. most of these people who created the harmony havoc bali ba maji mu police era nakubira bulwaini simu natajikwata nengubira munne mm. togenda kayunga bagenda kuwasizayo nembabuuza mmwe abanobo mulabuuza museveni yabakuba nti nedda nebaga mumafiya ebakuba eri mu security oyo omwana tagenda kayunga bate bamutiddeyo ngozenyesa hmm. mbiso kakati nkubuulira harmonize the two pulira yes tekakati ye yeah. owamaje ye akutte ba civilians what can he, how can he handle ekyamuleetera obuzibu teyayawula ye na kamanda is ye palatoni kamanda did this man participate in the arresting of uh, the, the suspects of katumba omala yaliyo balikobakuba amasasi did he order these people oba bamuyingiramu because eliminating with prime witnesses is a practice in Uganda no wagundi bamuto owani owa mm. nantaba adina biteka kakambo akwata nantaba mm. nagamba nti one who did the hunters will be hunted kaka afuluma munju tachafuluma nokwata abana babadondo batwala kubizinga abana babajja kukizinga mm. ne babajja ku ne babatwala kukizinga bali lwa mayuba babajja babajja mugunde musefu agusekengera nga babasibye egundi eh, omuzungu nandagana nga ndi mm, these are photos of taken in kalangala nebabajjaku nebatwala ku kizinga ekirala kakati bwobeera ku kizinga olabanga short distance mm. abaana bana baali bawukanga bavaayo gonya nezibalya kaka tebajja mukwata teyatya nokujja mu palamenti okukima omulimu mm. tebamuyita nagana okgendayo nga eritumwina amuganya what is happening so these are issues that the people fail to, to understand for us abali emmere tukitegeera nti kenya bwe yafuna ababbi ab'emmundu nga it was profitable obubbi baava mu poliisi era kayigula yagamba nti abatisa omuntu wange ekamuli e, e, e hmm. bapoliisi nti basecurity wy omuserikale shapshuta omuserikale ategeera ti emundu ekubawa katumba omala yalondawo ebisosonkole owabukedde yasomerekulubye e, yasomera esande hast naga nti ajewo byabwerere n'abakumbi bemundu baziina kakati e, ekyo kyokka kenya hmm. yaleeta meja geno ali the celebrated kenyan paratroope shoot on site abasajja bekenya bonna abapolisi abali kabanga libalina bulet proof vestis nenkofiire omutayita masasi because theyare confronting their people rogi policemen rogi soldiers at one time eyali kamanda wamaje ga kenya jeno kibwana bakwata mukazi we mumotoka ababbi nemotoka how can a woman drive such a postcar ngamekamanda nemuyola nemotoka yamekamanda nefamire ye mm-hmm. ababbi bagiyola nga mukazi yagivuga kakati wekyebakola nibaga no shoot on site ne baleta yo paratroop kutusa kenya lya yono na police mbu wafu to apply na bala muzi wafu to apply you have to apply ne police commander you have to apply okay apply fika tutambula na acid na majambi ya nemi tayimbo kofi ndimbamba manyi nti you cannot use different forces to do a job omu police will run away with it why police te ina koti maso ina disciplinary committee they can demote you, transfer you, but the court martial is different. So, how can these two factions work together? Kakati mumula uoza, ntumuja kuleto wa majadu umire, nona adumireko faction ye, mojija wa. Force cheyo, etabe ita, ita, ita, harmonized rules. Chichi bata wanyata wali wechirala. Kati mwenye kugambe chongu kanti mwenye, nengu, na mga nti ugena gena mu problems. Mugamba. That's why you think it is my friend. I talk. I talk. nti you are heading for trouble ate wano nabagamba nti balina mumalisi their problem is malisi lyandamainiyo kakati nababuuza nti omuntu ali ku pikup nga bamaze omumukwata eryatrading nantaba all of the newspaper is awash minister survives assassination naye emotoka okwalisali teyava kayunga yava kawempe bali ba flying squad bajira kuki lwaki omusajja ono baali bamuhandi kafinzi nebamuteka ku pikup ate nebamujjako nebamukuba sali yali ayogeddewa omusango gwa sali gutambula ogwona omwana yali atta abawala nga badruringa nebasanga biliyoni kumi mumotoka mu nyumba ye gutambula ono e, eyatta omwana natwala omutwe ewakadaga gutambula yes so this is not law is not law there is a powerful force mugwanga munekole ebintu ebyo nebiyitako baseka busisi kakati mmwe abavubuka babadde baduka emisinde wano nti babawola sente mu mm. yofu sigundi kati ate muzitutte ku miruka amakomera muzimbe yamalala kuba bazikima bananyini nsi bo bajja ne bazikimayo nze omukazi owange azikimayo agenda bugenzi oba omwana mbamanyi bajja basi bamugazi yamaduuka how different is this money from the use money is about this abavuka kunseko is basibiza what have they rectified tawali wonja uro eriwa mugera kugwera mu makomera omwana bwazikwala abavubuka bazi basi basibiza ne batulira kunseko kati njawulo chiche bakozewo to rectify kuba tuchimanyi nti system kasite ebula service delivery buli omwalia nti yindi ya inava kapa parliament lukaga with 1.5 billion people mumuina bameka ekitegeza kati service delivery is affected nezo bajja ziri angemyoka baduke unavyo baduke bavako dusa kuchalo gaduke Will the banks accept? No. Can a trained minister of finance accept that you are creating inflation? There is no sense in the Why is he quiet? But your president, you're no mweye yababuuza tebayo minisita nekwasa mwali mukola omulimu gwammwe your role is to advise the president support the constitution so help me god bwebwoyina kyewakola togaa nti yeyandagira kubanga waliyimiridde noga nti muzeeyi moyi omulimu gwange kuwabula waliwo abasajja bwe temumanyi babayita baprotoko bofisazi baprotoko bebagerera pulezidenti obudde pulezidenti bwaba alina pulogulaamu zikumi bano ne bayingira mweno owa polotoka ayimirira mu mulyango and the president is obliged he must accept kasala bwe wa polotoko ngaayimiridde mu mulyango the president knows that this your meeting has extended into another program era ngaagikomyao omulimu ogwo toyagite bagumpa kuba mwanguagenda hmm, weyatuyitanga nga tugenda tuduka nayenalaba abaserikale nga tebaduka nimbabuuza mwe lwaki puresident wabayita temuduka teate ofiisa adukira ofiisa munne temomenti wanofiisa sinza kuduka nga ngenda wafiisa munnange ayo museveni respect the military kakati mwikitegeeza mwebajja basi bajja bujja nti bwekalolo okulutu you've been a senior minister kati ojakuza okola pate nga bakufudde advise ate if you have failed to advise your husband as a, a house wife are you going to advise him when you are, when you are far kati ate obeera otya advise ne bona kituuma super advisor owanokitumana eh. kiri kyekikulu kati enonyo obw advisa nyumba nzadde yawero fair hmm. yawero fair nyumba nzadde is not a promotion nyumba nzadde is an exaggeration title waliwo omusajja e india minisita yalwisa enyonyi ya buyindi hmm. pilot namuvuma why are you delaying why the pilot knows ntisinga enyonyerwa nemutuuka edubai nga enyonyi zigenze the company will accommodate you but if you are going to attend a meeting tomorrow bwewaba nga olina abakulinze baba bagenze tebajja kujja disturbance eba yamaanyi naye minisita yagamba pilot let me tell you do you know that you are an exaggerated driver olina diguli mu kuvuga enyonyi it is a licence a driving licence bazze babagemye mhm. abagemye tebaliwo naye omukazi namuddu era akyali mustekanso eyali badde yasibwedda namuddu kostampedi ati odi kampala nga bagala okutunda essomero nebagobawo nomusomesa omwana nafa namuddu sithee teriyo omukazi gwebayita namuddu mustekanso mukazi gwokyaliyo eyetisa omwana eyaleeta akajagalalo nga mwagala okutunda essomero lya odi kampala ayusithee inistekanso you just you still raise you agrehead inistekanso namuddu mbulidde yayogera katonda mukunguzi mubi hmm. olumu bwakungula ate atwala ebitwa nalekamu ebivundu katonda bwatambula mu nnimiro ye hmm. agenda najjamu ebita ate nalekamu ebivundu <laughs> kitabuli kyomuziki ekisingakagalikokimanyi eh, ti abapolisi babajjako sente naye saako yabwe yalema gyebazitwala kyobola bakakatula abantu embooko <laughs> abapolisi bakuba abantu nembooko hmm. mwe <laughs> manye kibakubya muludde wekiwa mukiwe ngaabazungu oba sente zaabwe babaganyini when i tell you something i know mubuuza abantu polisi ngaekuba abantu emigo muludde wekiwa mmwe mukiwe ngaabazungu tujja bakuba nnyo kuba babasalako sente its this money and nobody mentions it abapolisi bali emitwalo emeka luli babajangako kumikayula nagenda ani azi eriyoyo atayogerwako ezit esaako ekiti ngeyabamaje wazalende eyogerwako what happened to this policy saako era kyembewuunyaako mwe abayina emundu abayina buli kimu omusajja naabalya sente ngaatudde mu ofiisi komando <laughs> abamukwata zizwa zizwa <laughs> pesa ikwapa pesa pesa nyumbani nyumbani <laughs> bakuba ffe bakuba fembo oko naye nga ziridde walisomanyani nageja olubuto bwerutyo linga eh, eh, eh, kabati you see thats what im telling you nti mmwe temutula wansi to analyze issues mm. ti abasomesa balira okubagema lwaki abagema tebaliwo because the moment all the teachers are vaccinated and the schools open in full capacity those who are eating the money for adverts inserted in useless newspapers, this money will come to an end. They must make sure that this situation persists to enable those who are getting this money zibateka mu mpapula z'amawuli ane bagazi ziri useless kubanga abaana bakola ebigezo bali bameka how many people do we have students this would be reflected in the security levels hmm. omanyi gwe psychology gali kyekitegeeza omuntu okujja bamugeme natasangawo bagema bayinza omugemanga ne puliisi erinnye naafa yes but because you don't talk about these issues and this lawyer have helped you nti bayagala okugjawo kakati nagenze nembabuuza nembuuza hmm. nti njaka singa mubadde mumawanga malala omanye ali badde mukukomera mukufa kwa fefe kasirobogo mwanyina if you are, you believe strongly believe mm. that your brother was ki ki killed mm. for being the chairperson of the district how do you offer yourself to stand now are you sure that those who with him cannot kill you why are you sure why are you confident backward security is where do you pick this confidence mwalige nti aafe de mchitute ikamu tuanyi wa naye wano era abantu waba yesimbyewo naafe ogenda okulaba bwataba mukyala mwanaatamwanabesi zanjawulo mm. dying in an accident is different mm. dying sickness is, is different we call it a sympathy vote choose somebody from the family but if it is a, a murder why do you offer yourself to be murdered if you want to, to die okay commit suicide why are you sure <laughs> that those who killed your brother who have not been apprehended will not kill you mumwesimye namawanga gamwe you suspect a prime suspect when you get an intelligence organization headed by me what excites you this is different omanyimu ekyamutegeeza okufa kwanjawulo you believe your brother was killed and the reason is because they not kill him they killed him when he was chairperson of the district mm -hmm. esajja nelifa nengalabi yaliemulago neriga nti yetuze eyetuze karakitalistics zomuntu eyetuze sibo nezigizayo engalabi yalio era lyongere eri obusirwe ebirala yusufu oyo mwekambakimanyiddwa eh, omuntu bwomusiba wano yenyaga yenyaga <laughs> tetumanyi asula bulinga akwate omugwa gumutama ate abamba katebe kebagira naye ono ono alinga gwe bagolodde edda dokita oyo yababuulirako nti aa bwetefaanana bweti etwala mubanga nze waliwo gundu one of my sons yawonya omuntu okumutta hmm. omukazi bwamusanga nga afiiridde mu nyumba nga mutabani we yakedde kugenda yagamba nti mami namulese nebalowooza nti omwana yase maama we hmm. atwale akabanja naye mutani dokita ejo nakubirwa mulambo naga nti guno omulambo nti ebuguma eri gulimu omuntu agenda reducing ebuguma by this rate e, e, e, ekirala kyava butabika mhm. bwomwana wakakka mm. yali mulalu mulamuzi nakiwunza nekidnsjembe yakyebutabika kidibagomulala <laughs> bali omunsi yagamba nti nebanda basemutte bali omunsi kubaka yugula yakola mistake naye bandafudde enjagayi tanaberako ku mukono gwa gavumenti tanaberako wa yonna kayugula honest namugamba nti because you are honest bano bazanyira muto basobola naye banda netubeera ku nebanda fased baali bamukubidde mukwas the king mulikuya mumaaso ono omusajja simanya anvuyakyali museveni yasonyiwa hmm. eyali atutta akanyama akala bagensikeeko nebamukwata nebamukomyawo nesi balimunsi minisita hmm. ate ezi yalwananga yabalwanyisanga bano ah, ah. mbuzi bajisiba ah. <laughs> ah! watali muddu nange ningana okugendayo tewali muddu abaana nina nkaga mbeere watali muddu oko eh. kantu kange nkakimayo nkalya <laughs> naye ako kalawense toyinza kumudabayo aa ah, nze sirimba kagala kampapoolere hmm. nabagamba nti eproblemu gyemuyina buli omu kwagala kwogera kazindaalo tyofonopondo yagamba nti eh, nyakayirimu afiiriddewa mu nyonyi hmm. ate ono yali ayogerera amagye nagamba nti mulobi thisthings create trouble for you abaganda baga nti ensibambyedibya mutere kati aba nteriyo hmm. kambabuuza singa omusajja omutemu ayokya enyumba ku kyalo nayokeramu abaana n'omukazi n'omusajja kakati hmm. era biro byebimu kati nga kino ekikuba ate kakati nokibuuza kati baluya baki naye njagala nkuba abantu waliwo eyamponye okujjanga ewange hmm. nomuleetera yo engalabi nze navadda mu gavumenti emyaka munaana hmm. nti ojewange simanyi ombwezi simanyi tebakusasula olina kisiraanikyo embuzi babasasula hmm. nebajja wange eki hmm. baaloya babadda mbaku nkaga kulubuto nabagambye kati abaserikale gulawo anedda gulawogulawo nkikuba enkirinnya ku mutwe <laughs> mwalonda abantu nga sagala alinnya wange erotwanti eh? pepa ti myhome bajozi nnyo ate gwe tujja kulabagana gukikube nze nzirekako <laughs> njakulagako oba bwenalinsoma nalyako na na ewamu emmere <laughs> ojja kumbuulira bintu byano bijooga nnyo uh, enkoko muzitwala amagere nenkota ne zamatokewange muleeta bibooziboozi muliyiyo eh. janguyogerereyo eh. oba, oba faaza gwe bagoba mukigo omutume wa kalirinaali girineyo mulabe mbakubireyo wange emigo mugitegeera nkuwuliriza nyo lekayo okuwuliriza kuba nti tebansasulako lito namba dupemi njogolo bisojjomu hmm. mulinyewange oba bakazi oba bakimbabetentemba oko lwaki mumba mumba mulya temumpa enkoko muzitwala magere mukutasa matoke muzitwala magere nasomerako lubale omwapo in the catholic church the only people who, who take the bible poverty is a brother and is a eh, nun mujene sente tujene sente sagala bibozi bozi sagala kunyumiza bibozi byamu sebafeke twasigaza ndi yesu abasawo baganda nga mutwala yosekizunze <laughs> entwe omanye ebiseera ebintu ebyo bijoga mm-hmm. waliwo wembeera mm. hmm? waliwo wembeera mm. kakati wembeera awo mm. bijja sebo uh-huh. omanyi bano abaweereza sebo mm. tukuweeyoki eh. nebirekawo biru ya mitwalo kumi eh, kuyo kimanyi oyo museveni yakeera kumuwa buwumbi Eh, eh, ah, ah, ebira nebiremera ewaka esente eh. ezibizayo leka naawe kumwebaza etaano gyakuwadde kati eyo <laughs> oyo awandiisa emitwalo ataano olwokenda kwantiyo mulumba ettaayi oyo mumwebalizaki abo banywesa kinsuti ne bajjuza emmotoka nokaleba kalegengalabi emotoka yange genetereramu amafuta these people not appreciative hmm. when you do something good for them they seek your paid nti abo museveni abawa sente Hmm. kati yayina bajeti yamaanyi nnyo bindekerawo biiru nebidduka nengalabizaabyo mbalabeyo mbalabeyo basajja mmwe kati mbadde nkugamba hmm. nti lakof coordination mu nsi mu bintu ebiri gundi ebiri sensitive they should have etiamu etiamu yabaspin doctors hmm. we call them spin doctors kati mbadde mbagamba tisinga omusajja agenda nayisa enyumba kukyalo nemufiiramu abaana n'omukazi ne babagamba nti omusajja oyo gundi owakamunye yabatutte ne mukazi we akomawo ku kyalo enyumba ye tebajyokya hmm. kakati if uganda has offered to airlift those were serving under the, uh, the government ya uh, afghanistan and you live behind ugandans are you not inciting are you not surrendering ugandans to the talibanis tebajja kuddira obukambwe bwabwe bwonna bamumalire ku bannauganda mukimanyi nti bwetwagenda ekongo ne rwanda kabira bwe yafa batuyiga mujukira ekifaananyi kyomunyalanda gwe bakwatira bomukmipiira neyesula mugundi wehunded down ugandans ayina e ugandan who lost six billion yali atutemanda e ematadi bakuba ebintu byabannauganda byonna anga minisita omulamba nagamba tibannauganda na bo tetubaleese naye ate tuleese bano you, do you think to the talibanis are being fought or they consolidating themselves by airlifting these people don't you think that you have surrendered ugandans who have been caught there of the two ugandans and nan ugandans who will take your attention i can accept nti elwero bwe baali badduka omukazi yeetekembwa nga yiita omwana hey. Hmm. omusajja omu yagamba tetwali tutambula ne taata wammwe wano webamukubira esasi era twalambawo nebajja abaana nebajjayo amagumba nebagaziika babanywa esuumwa hmm. omwenge hmm. omuzibu negujja asanti sana kwamazia lakini mimi simuntu yapa muntu wajumani Eh. gwe bazise waajumanisiwaabakumiteyo eh. <laughs> ngoli yalimba yabalimba yali ayagala ki anti teyategeera mu misindi bali badduka and this should teach you e government abaamerica balina intelligence yonna naye balimu ekintu eki they did not understand the psychology of the, of the afghani people abaafghanistan tebawangulwangako they are like the somalies abasomali tebali mumanabwe rukwe amaje ga uganda ekigayambye okubeera esomalia discipline nabatakwata ku mukazi musomali wano obukongo temwabuleeta hmm. bufaanana ngaenkima oba bwalagawa pulezidenti yabutikkane ku nyonyi nga sente bazibbi naye yabba sente ezabasirikale abali ku lutalo yali ayagala ki mitiri mumaje like these people who don't want to vaccinate teachers kagamu gavumenti mugirimbisa kakati eyo yeyayogedde statement yeyo minister ti abaffe batulemye tulokati you have surrendered them like this man have told you about that if the villagers know that the man who has burnt these people inside their house has been taken by this to whom do they uh, uh, direct their wrath balumba nenyina ekitegeeza ebyo temubyogera and you have failed to explain kyova laba nabagamba nti mmwe abaabantu basente si bammwe temwenda kwenda kumuafghanistan abo bebabadde regimu bebabadde basasinga regimu era abamerika balowooza mukatututrainins abataliban to defend themselves no those have worked with americans bebabadde balidde munsi yabwe olukwe bebanoonya naye mwekambabuuza katonda alina byabaleta nabibalaga mwabategomya abantu nga kyene ekigenda kikuba abantu kati gwewebuuze nti singa ennyonyi eyo esituka mu uganda mwoli olinamu ekifo mwagitunulidde abagendedde kubiwawatiro wakiri baffe kakati gwe ku lunaku luli pasita mirundi ngaakubuuza olibeera wa olibeera mu nyonyi kuba mweyo enyonyi si kyombo kya nuuwa <laughs> tebatuttemu munyonyi munyonyi muli mugaaju olowooza abafakazisa nti tebalunda nti gaaju mweri wabaddewo sipeesi ya gaaju ah, ah. kakati munyonyi eyo waliwo yasimbudde ekizimbe kye mukabu nakiyingizamu mm-hmm. munyonyi eyo mulimu yataddemu emotoka ye mm-hmm. munyonyi katonda abaleetera ebintu abibalage ngaenyonyi etegeezaki ate wenyoobolaosobola kujogererako bagizikiriza nga tadooba lumbuye wamulabyeko bwaliggulu eh. <laughs> omanye gundi ayine bwe yavaayo mm. aine bwe yava ssebwe yasooka wambabazi nawasa eh? eyasooka wambabazi nakola embaga mm. nalyoka agenda ewassale mm -hmm. yava wassale ekyaddamu kikati aladisi mm. akati mulinde lumbuye eh. lisafu eh. ogenda okulaba abadduka ebyo tosobola binkwatiramu hmm? eh tosobola kunkwatira mu bintu byammwe ebyotoŋamba ndi nga bamwadde oba minisita eh, eh, eh, ambasada lumbuye ah, <laughs> sirabu mwe babadde banoonyesa buli kyekola kyonna ne bakirinnyo paka luwemba kubye the mistake you made mm. i was watching them with their lawyer mm-hmm. the lawyer told them we have two alternatives mm. to come on the dock and defend yourself t baba mawuli nentw eyakonentkatembeniwaesawa y'omutima buli bubiri obusajja bwo buli bubiriambumai kalina omutwe katambula bwekati eh. kajja kabunya olwomu kalina obusotisoti bwekaweddemu mm. you fight me you people kakati president agambe right report mm-hmm. i was watching them mm. bawandise paragraph nya mwali wandise ttaano ti omusajja kyava atukuba weyatenulira bisinesi yaffe nditutya ate mubakunzira singa mufamiry temuli muntu famiry zamu omutego wenaidai ate muba mukyayogera nani famiry egwawo kajiji famiry eyo negwawo akalinzi ako nakanakala kalina obuto bukajagala ddi kakati mwembabuulira these people bababuulira amazima basandisi batubulira amazima museveni yalina basaa nti tibalinaganyinida dokita lwangawhat do they have is a misnoma scientist what have they discovered telimi eh, kati bamutwalaobamutwala jo nebamugamba mbu bakole mpacturing o assembly nebalyanera kano mwekali kano nentwe yakomu isit assembling o disassembling. Transferring a bone to a trailer, like a Kakati ba mba. Mm. President ya kuzi. Mba. Mm. Mba. Tewali ya, tewali manufacturing of buses here. Nobody, when you take a visibility study to anybody, mu Uganda muli mba passenger ba meka. Timu, nebu mara ukubwa nebu dukono na bana dukono na bana dukono. Era mwekarikano. Mm. Kano hmm. mwezo basi mwekarikano. Kano, kano, kano. nakulamumukatya gwe bajja kutekaku bajja kutekamu omutayimbwa balikwocyanga gundi muhanga alizikata alizikata mpeko yavewakubuulira covid mm. taina gyalaga we don't need lectures, lectures about covid mm. covid its cove raises on throne mm-hmm. era mm -hmm. we shall be in indoors by christmas don't import for christmas hey, tugenda kubeera mu lockdown tugenda kubeera mu lockdown i'm telling you nawe kana wetegeteke Why? What have they done? Minister of Education yali vile nagamba. Kya masomesa bagende begemese. Tugulwa masomero ne twebuza vaccines zili ruddawa. Because mm. short term strategies don't solve a problem. Mm. COVID has only two alternatives dispersing and vaccination. Mm. If you vaccinate half of your the, more, the person you vaccinate mm. means ngabola baba amaje. Mm. nti abamaje ngaalina oba abapolisi be kenya hmm. all the policemen ono kabanga lyene kenya have bullet proof vestis nenkofiira zino hmm. ezayitamu masasi inafasiwade hmm. policeman obanga bwolaba nti abenzi alina condom but even condom has a percentage kuba condom simpya nzinazebaku mu myaka gyenkaaba bazitanga duty and two, you remain. Museveni yagamba mm. ti musimami wa Afrika ni nani? Musimami wa Afrika mm. we are seeing people landing on the mass this is an international heritage mm. Museveni agamba ndi ffe tulinga ebikenne embyeri kukutiya ya mm. mm. kakati when you see that you cannot produce your own good product then you rely on others like ebikenne embi seven talked about we became mbibiri kukutia ya sukari mm. because you depend on others okay fe twali bana bato batubegeranga ebbere mm. mama majeewo ekitulekolezanga ya e, eh, mm. nga olowooza esowaani zaali zirabika esowaani eh, za paasi omanyi mu luganda bwe tuziyita mm -hmm. embuga Eh. ensoane za paasi embugabalibaazikubaganyanga <laughs> bwe bati abantu bekyalo ne bategeera nti abo balira ku paasi eh. society has developed kati hmm. unless you develop your own medicine weyina hmm. kulinda bakubegere t hmm. this drugs have variations kyeno ya eh, 65 abaamerica bebalina yokka year 95 and mm. theyare now talking about a booster nabagamba nti many people wogo for second jab bafa mm. why oxford university yakizula nti it takes a year to get a second jab kati nzekasamutandika ebyakafuyo byamwe wakano teri muntu agenda kunkuba kayiso one if all of you are vaccinated we have righgated eh. yes because how, how, how, how can an impotent man akoyagwe strategy yo yagwandi abantu bona babagemebwe bosigale bagemeddwa Until certain scientific issues are explained. Let me tell you, Basajamu Muesin, let's see Jakucho Gerabu. mzee tamale kyemanya olokugamba you are an influencer oyogera ekigambo mtu bachitwa na society hey. kulosoma ndi bogante bagenda kugema they they protect me can protect them what what what I want to to go what not kugana i know how much I'm respected in this country yes. and the following I have mm -hmm. go for vaccination. we we bale bale we bale the doctors should explain mm. that since we are using other people's drugs, mm. research is going on. Okay. There would even be a, a department that abolishes mm. people about mm. development. But once you don't have, kanu kakolewa mu Uganda. Yes. That's why I trust it. Mm. When I develop, enti eh, mu Uganda mchiraba, temu yina higher purchase. Tuchita higher purchase. Mm. Te, I buy a phone, I take it at home, I repay it in six months. Kati mm. lukubaba na Uganda bafere. Mm. Te, te, mu Uganda temuli higher purchase. Nabaganda, you are, uh, this, why should do? thebatembeithreaten hmm. abatunda maduuka hmm. why hmm. don't we have all the shoes at the verandas of butter shop obalabawo why the clantine omuntu onaza okugula engato ya butter cannot be distracted but in the post office those who are selling stamps and envelopes operate on post office premises, mm. what does it mean? Which would be a monopoly of post, of the post office. office? It means the managers inside the post office give these stamps that would be a monopoly of post office for easy monitoring. fulumidde mu uganda mm. as you make a changes i go back this is higher purchase mm. if i get a drug manufactured in uganda then whatever it is developed eddagala limala emyaka emeka eddagala limala emyezi esatu nelibgenda kunkima nekola mm. kati the drugs you have were tested on people abebweru mm. i told you, i want the chinese that cookku parade themselves at our friends mm. african friend mm. why did they target africans in china why unless I get an explanation mm. from China as to why they had to target Africans, mm. why? bane babakolaki nebabakola kuba timutimu nyiga mbu abaganda bagamba omugaga omuwabu twalina emmere yetabula gwata nedda batandika okulima this way the government has lost nti balowooza okujooga abantu what about a man like me who cannot be humiliated myaka munana ndi wange entudde olaba sinyirira sirina ssenteoyinza ah, okunjoga ndi mutana newakajiija njoge mm. kano kana kayina obutovu kakyokaladde kubaika tekanjoge ono gwe nalaba nga mwavu ngayina engatto yalumwanjoge wedugetimane nange ndifuna muyakoni mm. wa munjoze muyamwe ndifuna muyakoniconiminisomthinfutandikensonaykuba eh, nti no gavumenti yafuekyo tukitegeere mm. wenthe tukita an aggressive sad wound what have you done in the place you wouldn't tell us mm. you would even tell us when you see the captain in the plane your captain is in the charge then you are in danger why should mm the hmm. minister of health mm. inform you that you have a third term which is aggressive mm. you would tell us no because of our, our preparations, mm-hmm. we've gone through the third wave mm-hmm. without testing, knowing it. Kati bachima sente, kati badayana bachima sente. Kuba mwe, mwe, nyezo kuba kiriza mwe. Me, mm. to accept the government wound you, you, will you see me in a, a hospital, intensive care unit, have a clinic at home. Have a clinic. You think I've never, I've never suffered the wound. covid olowooza tankwata omulwalako ne bakujanjaba nowona kiriniki eri wange waka ne mukazi wange omukulu yamulwalako kiriniki eri waka nabadde ngamba ne mukwano gwange hmm. ne mugagwe singa wagenda mu gavumenti gundi kubanga bo namugambye nti omanyi kyetuyita omugundi omulogo omuziika munda ewiiki hmm. but wiiz olusekanibo edokita gwe mirundi genda kumuintesebukeyo tovayo ngaoli mulamu bakolereko publicit hmm. omulambo bagutekewo bagulireko sente nayeave clinic at home because i train the doctors nabaga nti ali train according to the wound nomulogo mulina aligenda okusikira ebintu byatandike nensonga yokuba nti gavumenti yabunenebanga yagadde so eh, the issue is hmm. if you cannot go because theare still nze museveni oyo mumanyi hmm. wena era okwat museveni ekane mbabazi yagamba tumwebaze nti omusajja ne museveni badupulikati tosobola mulwanyisa nomusobola hmm. naffe twalowooza nti museveni mulalu omusajja simulalu is extremely genius hmm. have you had museveni talking about mass vaccination museveni zemuyekera he moves cosiasin mm. what if the, the, the bazungu tell one morning mm. tl the drug is half, half a problem museveni attributes abo ah, asante sibangaabo kati musenero nagijja nidda tulinda kutta gwe musenero weni museveni yatributes nakuteekako kakugejja nolowooza nti nobba nogula amayumba nawo dayana nagula amayumba buli wamu aa ah, ah, ah. mm. yaba amanyi walibuuziza abaganda bagezi mm. abaganda bwetuba tuli emmere tugamba ogabudde ssebo ofumbye ennyo nnyabo Hmm. weattributetobos kubanga singa ogula enkoko mukazi we naye giteekamu omunyo mungi ewooma hmm, hmm. owoomesaani mukazi ah, ani agabudde omwami yaguze eh. ofumbye ennyo nnyabo ogabudde ssebo kuti yo musuveni kyakola mu ssenero n'agejja n'agula amayumba neddayana ne bagula ebizimbe ebidduka nebidduka mu kibuga this man has attributed to you akodi museveni wali omuwuliddeyo aa <laughs> ah, ah, does museveni attribute anything good to anybody mm-hmm. according to your doctors they are here mm. musenero neyereka musenero ekitete gwe bajja kunoonya n'abaana bo bajja kunoonya diana duke aduke wensi museveni attributes mm. fe abawominga tulinda ba musenero ani yamulimbi mwetukulaba musenero ngadduka mulabe diana ngadduka You people don't make this commercial. No. Mm. Let us move cautiously. In fact, for me, before I know, before these people, the Europeans and Americans, reach a final destination and continue this prevention. Okay. Prevention. Because there are many answered, unanswered questions and they make up making mistakes. Mm. But for me, ebyokufa kwabano bakuteesa mm. baani mm. ayina okuteesa kuteesa oyo mupekosi mm. president rights in his book when they went in 1983 olubindo niyerese nga yerese kuba kati yalinikyayi sebatuka ah, ah, okubireko mungalo e, e, yankuba nankuba naduka yadduka emisinde yadduka namulabajjo ngaagamba munne nti waayi oba museveni yamugamba oba naye nze yanta hmm. mwe munkuba nze munsobola mwe akati nkugambye hmm. nti uteesa oyo hmm. kano oyo pecos i talk about about okay. when kaira was assassinated mm. kutesa went there other people were shunning kaira's death okay. they directed mm. although he was not part of us but was a freedom fighter Mm. I don't know how we influence Kutesa was, but Kutesa it made sure nti abewakayira bali emmere. Mm. When you read Museveni's book, Kutesa accompanied Museveni to Tripoli. Mm-hmm. When you read Museveni's book, Kutesa commanded the capture of parliament. But I don't know what happened there and there. Now I'm withdrawing. Mm. Kutesa was the first victim. Mm. okay. so i know these people mm. mbamanyi nabeera nabo nabagamba nti kati banga nti sali musale kati adevelopi nzaani adevelopi gulu mm. manyi bakabaka muteesa bakabaka ba buganda babeera nembiri mm. bwolaba ali namirembe for peace bwolaba ali lubaga for war mm-hmm. olaba aliba minis construction okubaga hmm. olaba ali mengo for hmm. one man salimusale as gulu is a beehive hmm. bagenda muhoteri abayimbi bonna nebayemere nebakolakinebalyemmere is it a state is this a state weniwanumaani kandi kakati naffe tusabe sala asifutingeko ejjinja asifutingeko wa asifuti but aiso sale in the bush sale officiated at my father's funeral gundi right ondaba ngendayo totogenda ggulu me mm. oliondabye mm-hmm. because i know what they are doing is not good mm. if everybody katikiro ali ggulu aliggulu kakati what is the government do we have a government what's the role of the structures of government ekibanga bwe kimu kiggwera ggulu minisita wa finance kati akolakiyagalasenagenda mukolaki is it maka ewali kabba mbwe abayimbi bali ggulu balya bakeera kulya nakudigita who gives those money i cannot associate kuba ntegeera nti weare killing our system we fall to fall nabagamba mugamba buli hmm. bampeereza wano nga ndi mwana muto mhm. nga bagenda okulumba kampala bampeereza abaana kikumi bakadogo hmm. nembatwala mu afulo studio ne babakubaidente card ebifaananyi hmm. ne bafuuka ba student did i betrathem mirundi zendya muntu olukwe tetumanyi munda bayongambala ebeeta Mm-hmm. kubanza ntegeera i said no i must play a role katonda nyambye nanteekawo era mm-hmm. nakugamba manyi mwe temukkiriza mushiriki nze ah, ah. nzikiriza mushiriki awo twawukaniraawo ojja ogenda obuuze maama wange agenda kubafaako nga temumulikodinze tonantwala wagamba omuntu atontwala maama wangeera mukadde kankulopewa mukadde mukadde maama muzeeyi bikaseera namba tagenda kuetandeetaatmukadde eh, eh, mbadde nsaba tukole enteekateeka nzimaama wange yali alima mm. nga mpeese ku mugongo ebbibi mm. agenda okuzibula amaaso bwati omusajja omuwanvu mm. ayina ekitawululo ku mutwe envubi zizabunduka namugamba omulangira ngaomusibye bubi yatoka omulangira mukopi hmm. namugamba omwana woyo ajja kuba mugezi naye tagenda kusoma hmm. namugamba nekirala agenda okutula bwati ngaomusajja musambo bagwitanga matala ewaffe hmm. nga gugwereddeyo era kyamulabako the implemented the three issues zeyamugamba kakati maama wange nabeera waradi hmm. omwana wange ono omulungi bwati i was very brown hmm. ne muto wange bagaa nti mama yazaala abatoolo very brown nga bwolaba mutabani wange ono ali mu palamenti hmm. very very handsome man my mother entered the shrine once n'abayigayirira kuba taata wange yali ankuba okugenda ku ssomero nemusalira ku kitooke bwe nti yali afudde